kamu berdua menyatakan cinta kasih dengan tulus di hadapan Allah dan jemaat Lalu pangrampasan pulawan na rabanan ka si mata ka porosan gawain Lada pangrante manila na Pasila Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera buat kita sekalian Om Swastiastu Om Sakti Sakti Nama budaya salam Selamat

kusinantanggan dan pang Leo. Di mabasa na napalirin dan seluruh keluarga perlu kami sampaikan bahwa Mahbarama ini kami akan sampaikan dalam bahasa Toraja. Adapun jika sekiranya bapak dan saudara-saudara sekalian serta para undangan tidak mengerti dan tidak memahami bahasa Toraja itu bukanlah suatu hal yang tidak bagus. Namun yang pasti bahwa yang akan kami sampaikan adalah harapan doa-doa serta ungkapan syukur kepada kedua mempelai yang akan bersanding pada sore

Regional Rangga Sakti Sarjana Hukum Pak Batiana Gunawan biasa ditampai kabur

Kaya kalian berusaha mendidik diri dan Allah sangka anda pak gantianan kulawannya